Хотел, чтобы твои желания всегда исполнялись? Тогда успей поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Успел, поставил? Тогда все твои желания непременно сбудутся. А мы начинаем! Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! Я Олег, он же Scratch, буду делиться с вами интересными моментами из мира игровой индустрии. Внимание! Если ты хочешь попасть ко мне в видео, то следи внимательно за этим роликом. В нем я случайным образом размещаю слова, из которых потом получается предложение. Если ты в комментариях правильно угадаешь предложение и твой комментарий попадет в топ, то ты автоматически в следующем моем выпуске попадешь на этот экран и я опубликую твой топ-комментарий. Погнали, друзья! How far do you want me to go with this? speaking into a microphone, which is cleverly microphone. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моем канале. С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья! Thank you.